келші жаным маған күлімдеп дидарыңды көрсем соңғы рет құшағыңда жылы кеп мені сезінем демеңді бір рет алданады үмітім неге бола алмаймыз біз енді бірге неге айтшы неге келші жаным маған көзіңді көрсең соңғы рет құшағыңда жылып кет мені сезінейін деміңді бір рет алданады үмітім неге бола алмаймыз біз енді бірге неге неге сағынып сағынып өміріме бағынып өзіңе мен талпынып өткен күнді еске аламын мен өзіме бағынып өзіңе мен талпынып өткен күнді еске аламын мен күліп кездесетін күн аңсап жақындаған жанарға сезім толып лапылдаған махаббат шарпып өтсе жүрек түбін ақмақ болып қала екен ақылдадан Айыр айырбастап сағыныш күнді түнге жазып жүрек жатса да жырды күнде махаббат сезім көліндер дереткізсе көңілді боп кетеді мұңды пенде сезімге сенбегенде ызғарлайтын өткен күннен секілді із қалмайтын махаббат көңілің артық таса қызғаншақ болып кетеді қызғанбайтын танысудан өзге мен қашқан әрі керек емес болып еш басқалары махаббат тербегенде тәтті үнмен тас жүректің көзінен де жас шығады сағынып сағынып өміріме бағынып өзіңе мен талпынып өткен күнді еске аламын мен күліп ашуыңыз келер мейлі менде біраз уақыттан бері ем жоқ ауру болды оны білдім бірақ сізге айта алмадым өмірімнің соңғы сәттерінде шексіз күлкі сыйлағаныңыз үшін рахмет сізді жолықтырғаныма қуаныштымын мені кешіріңізші сағынып сағынып өміріме бағынып өзіңе мен талпынып өткен күн сағынып сағынып өміріме бағынып өзіңе мен талпынып өткен күнді еске аламын мен күліп